Loskom kesäjuhlat. Ilman ruokaa, ilman juoma, ihan jees. Muuten tapahtumat. Jotain lentistä täällä pelaillaan ja beachia, jotain käsiä täällä on. Täällä olisi kyllä fripaa koria, kivat maiset heitellä. Pitää varmaan ottaa tuon kori itse ja viedä se eri paikkaa lähteä heittelemään täällä biitsillä. Niin katsotaan se, mutta otetaan kuitenkin aurinkoa. Questions? yeah, if you have extra player, you can switch whenever you want. No mitä Japin miettii niin, tapahtumasta? Hyvää ruokaa, hyvää juomaa. 14.